ओके वेलकम ब्याक टु फेस्टिजियन टिएसएस नेपालबाट जो व्यक्ति तपाईँ हामीसँग काम गरिराख्नु भएको छ जोडिनु भएको छ र विशेष गरेर हाम्रो टिम साइमन राईभित्रको जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामीले definitely as an online entrepreneur since two thousand एटिनबाट म आफैले पनि यो डिजिटल इन्डस्ट्री यो डिजिटल क्षेत्रमा केही योगदानहरू चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूलाई दिँदै आइराखेको हुनाले डेफिनेटली हाम्रो टिएसएस परिवारलाई पनि यसले निकै नेक्स्ट उचाइमा हामी लान सक्छौँ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले केही आफ्नो टिमलाई विशेष गरेर अनलाइन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङ कसरी गर्ने right so home the digital network marketing कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू स्टेप बाई स्टेप गाइडेन्स हाम्रो टिमबाट हुनेछ राइट जो साइमन राई टिम को हाम्रो चाहिँ जुन टिममा चाहिँ जोडिनु भएको छ राइट हाम्रो अफलाइन जस्तो गोविन्द पाण्डेजी हुनुहुन्छ right then after Simon right टिमबाट जति पनि फ्लो हुनुभएको छ तपाईँहरूलाई हामी स्टेप बाई स्टेप तपाईँको चाहिँ आफ्टर वेस्टेजमा चाहिँ तपाईँ इनरोल भइसके पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने हामी डिजिटल्ली र फिजिकल्ली दुवै हिसाबले तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छौँ राइट सो यो अलिक आज चाहिँ हाम्रो टिआरपी यहाँ चाहिँ विशेष गरेर यहाँ अल ओभर नेपालबाट चाहिँ विभिन्न लिडर्सहरू आउनुभएको छ प्रोग्राम एटेन्डको लागि र आशा छ कि जो ड्रिमर्सहरूको ड्रिम सेयर गर्नेछौँ राइट ड्रिमर्सहरूको चाहिँ ड्रिम तपाईँहरूलाई पनि बाँड्नेछौँ नयाँ ड्रिमर्सहरू हामी क्रिएट गर्नेछौँ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ कि सो त्यो कारणले गर्दा हामीसँग लाइक मैले सेसन पनि बनाउने मेरो इच्छा छ जस्तो कृष्णजी कृष्ण सासर जो चाहिँ फाउन्डर अफ टिएसएस हुनुहुन्छ गोविन्द पाण्डेजी मेरो आफ्नै अपलाइन हुनुहुन्छ लगायतको केही एकदमै ग्रेट एन्ड ग्रेट नेक्स्ट लेभलको पर्फर्मेन्स गरिराख्नु भएको व्यक्तिहरूसँग पनि डेफिनेटली म इन्टरभ्यू सेसन राख्नेछु तपाईँहरूमा राइट राख्नेछु र अहिले चाहिँ हामी एकदमै जरुर एकदमै जरुर इम्पोर्टेन्ट सेसन इम्पोर्टेन्ट लेसन यो डिजिटल यो तपाईँको चाहिँ नेटवर्क मार्केटिङ भेस्टिजभित्र चाहिँ हामी सिक्नेछौँ सो त्यसैको लागि हामी तयारीमा छौँ हाम्रो अस्मित भाइ पछाडि हुनुहुन्छ मलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू अस्मित भाइ र चाहिँ mhm. हामी जान्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि केही सेसनहरू सिरिजहरू सेयर गर्छौँ राइट सो ड्रिम बिग तपाईँहरूलाई म ए विस गर्छु तपाईँहरूले पनि ठुलो सपना बोक्नुहोस् सपनालाई चाहिँ पछ्याउनुहोस् र यो सायदै सिरिज एउटा ट्रेनिङ सिरिज जस्तो पनि तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ प्लिज नेक्स्ट सिरिजहरू मैले टप लिडर्सहरूसँग बसेर कुराकानीहरू गर्नेछु सेरिजहरू क्रिएट गर्नेछु उहाँहरूको एक्सपिरियन्सहरू जो चाहिँ दुई लाख पाँच लाख सात लाख दस लाख कमाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको अनुभवहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु तपाईँहरूले फुल्ली सेरिज हेर्नुहोला र यदि तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली टिएसएसमा थुप्रै फाइदाहरू तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जोडिएर अगाडि बढ्नुहोला सो गाइज हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है त सो हामी अब सेसन अगाडि थ्याङ्क यू हामी मोडिन्छौँ हामी पार्किङ गर्छौँ है यस पछाडि यहीँ रोक् और अजय में पछाडि शाहरुख सारुगन शाहरुख खान पछाडि अक्षय कुमार जुमा केसरी बोलो जुमा केसरी अहिले प्रसाद कतिजना लेख्नुभएको छ हेर्नु होला पिक्चर फेसबुकहरूमा हिजो रिजाइन गरिसक्यो अक्षय कुमारले धेरै क्रिटिसाइज भयो मुसाफर ना विशेष त्यही हुन्छ सीखने सिकाउने अनि सीखने सिकाउने अनि अप्लाई से पूछो कैसे डाउनलाइन को बताओ वैसे बीच में कमाओ पैसे सिंपल फंडा से यार गाइस वाट अप यो पोखराको चाहिँ great leaders mister Niran Gurung पाण्डेजी our offline thank you so much our offline Govind पाण्डेजी सर ग्रेट सो कस्तो छ भन्दाखेरि we're working in the very deep and deep so त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि के एउटा टिम वर्क जरुरी छ यस सो यो हार्ने पनि के आउँछ हामी हामीहरू माझबाट के अरे टिम वर्क एउटा टिम मोमेन्टम क्रिएट गरेर सिकाउँछ यो आरटिपी यस्तो हरेक वर्ष हरेक छ छ महिनामा यस्तो कार्यक्रम गराउनु जरुरी गराउन जरुरी छ in this Govind sir last टाइमको कति भयो गोविन्द सर लेभल क्राउन्ड कति लास्ट टाइमको चेक तपाईँको अल दि आवर लिडर्स है म लिन्छु ल असिमलाई कृष्ण सर ओके यो चाहिँ भ्लग जस्तो पनि हो हाम्रो कृष्ण सर भने चाहिँ उहाँको परिचय चाहिँदैन है हामी हो के अरे <laughs> है सो अब हामी फोटो लिँदैछौँ हामी सेसन पनि कृष्ण सरसँग गर्छौँ अनि मनिषा नेउ पनि <laughs> sea is great. Leader. Lady. Leading leader. Hello. Sir परिचय मेरो नाम ज्ञानेन्द्र आचार्य हजुर चितवन हजुर चितवनबाट बिजनेसमा बिलोङ गरेको मात्र अहिले छ महिना भएको छ चेक सुनाइदिनुहोस् चेक छ महिनामा लगभग कति किसान सर <laughs> साठी हजार हो ल किसान सर मैले देखिरहेको थिएँ समवेयर किसान सर म चाहिँ आज एकदम एक्साइटेड छु र खुसी पनि छु यो ट्रेनिङको लागि के अरे हाम्रो साइमनजी होइन यो जर्नी डेफिनेटली धेरै रमा रमाइलो छ धेरै मिस्टेरियस छ तपाईँले आफूले एउटा एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भने धेरै बेटर फिल गर्नुहुन्छ किनकि हेन्ड not only finance not only enjoyment हामीहरूको एउटा कम्बाइन्ड प्याकेज छ that's call direct selling so last टाइमको चेक सुनाइदिनुहोस् मेरो लास्ट टाइमको check one lakh sixty thousand oh my god and labour level जुन मेरो लेभल चाहिँ डायमन्ड हो वा ओके सो अब यो दामी भ्यू चाहिँ छ क्या है हेरौँ गर्छौँ गर्छौँ hello hello where are from from बुटो ओके हेलो प्लिज इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस् एकदम ह्यान्डसम सरले फ्रम बुटोल राष्ट्रिय Porel director healing Nepal private limited एकदमै मजा आइरहेको छ आरटिपिटीको लागि छौँ हामीहरू यो सिनसँगै नेक्स्ट टाइम तपाईँसँगै भेटौँला वा लास्ट टाइमको चेक लास्ट टाइमको चेक म त छोड्दिनँ नि Wow, amazing. What's the people losing? Like, uh, जो जो joining भइरहेको छैन उनीहरूले के लुज गरिरहेछन् उनीहरूले यस्तो एउटा रमाइलोपन जिन्दगीको एउटा पाटो थियो यो त छुट्टै नै रहेको छ हजुर फाइनेन्सियल फ्रिडमको कुरा छ टाइम फ्रिडमको कुराहरू छ र तपाईँ जस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जुन मिल्ने चान्स छ जुन एउटा र वातावरणमा घुमेर सिकेर अगाडि लाइफलाई अगाडि बढाउने पाटो चाहिँ मिस गरिरहेको छ पक्कै पनि कनेक्ट हुनुपर्छ र सर म एउटा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आज कनेक्ट नभए ती साथीहरू भोलिको दिनमा कनेक्ट हुन्छ वा वा थ्याङ्क यू सो मच यस्तो मिठो मिठो मिठो ओके सो हामी यता घुम्छौँ है त so hello leading lady leaders तपाईँहरू कहाँबाट हुनुहुन्छ चितवनबाट कति कति भयो टिएसएसमा जोडिनु भएको चार महिना भयो है है कुन लेभलमा हुनुहुन्छ है चेक चेक चेक पनि झऱ्यो कति भयो झऱ्यो लास्ट टाइम सुनाइदिनुहोस् सात अमेजिङ द्याट्स अमेजिङ मैले एकदमै चाहिँ हुन्छ नि प्यासन भएको त्यो व्यक्ति तपाईँहरू हुनुहुन्छ है keep keep rocking keep going and thank you so much being with us यो सानो भिडियो क्लिप जस्तो हुन्छ है त सो लास्ट टाइमको चाहिँ सुनाइदिनुहोस् first year bachelor running one lakh four thousand last मन्थको चेक अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको पिपुल्स आर लुजिङ जस्तो लाग्छ वेस्टिज टिएसएस जोइन नगरेर चाहिँ के लुज गरिरहेको leader something it's about a leadership आउँछ लिडरसिप छुटेको छ सिकाइ छुटेको छ त्यही त सिकाइ जति लर्निङ अगाडि बढ्छ सिकाइ छुटेको छ पानी परेछ welcome to our vlog episode two है आज हामी दोस्रो भ्लग बनाउने कोसिस गर्छौँ हिजो हामीले चाहिँ एकदमै इन्जोय गऱ्यौँ राइट सो पहिलो सेसन थियो अनि इट वाज असम एकदमै एकदमै एकदमै मजा हामीले चाहिँ लियौँ अनि सिकाइको हिसाबले नेटवर्किङको हिसाबले राइट थुप्रै चाहिँ जिल्लाहरूबाट विभिन्न तपाईँको चाहिँ नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउनुभएको छ सो उहाँहरूसँग एउटा नेटवर्क गर्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो हिजोको समयमा र स्पेसियली गाइज जो साइमन राईसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले केही न केही साइमन राईको च्यानल होस् अथवा साइमन राईको ट्रेनिङ होस् त्यहाँबाट तपाईँहरूले केही न केही पाइराख्नु भएको छ मलाई एकदमै त्यो आशा छ please connect with team Simon right म जति पनि मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ digitally how you can grow भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सेयर गर्नेछु सिकाउनेछु मिस्ट्रिज बिजनेस गर्नु so many people making twenty thousand eighty thousand two lakh one lakh five लाखसम्म कमाउने व्यक्तिहरूसँग हामीले हिजो चाहिँ अलिकति इन्ट्रोडक्सन सेसन जस्तो गऱ्यौँ र आज हाम्रो ट्रेनिङ सेसन टू चल्दैछ र ट्रेनिङ सेसन टूको लागि हामी चाहिँ रेडी छौँ अनि यो नर्मल्ली अफिस जस्तै हामीले यसरी बनाउँछौँ अब यो मिलाउन धेरै बाँकी छ है ओके सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामी एपिसोड टू जाँदैछौँ र एकदमै तपाईँको चाहिँ डिआरजी तपाईँको कृष्णजी लगायतको जो टप लिडर्सहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँको देन आफ्टर uh, सन्दीपजी लगायतको व्यक्तिहरूले विभिन्न कसरी चाहिँ how they are making two lakh five lakhs भन्ने कुराहरू चाहिँ सेसनमा uh, बाँड्नुभयो म तपाईँहरूलाई फ्रीमा बाँड्नेछु guys so stay tune with us हाम्रो टिम साइमनमा रहनुहोस् तपाईँहरूलाई हामी बाँड्नेछौँ है त सो हामी जाउँ सबैको सपनालाई कसरी रियालिटीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ र मेरो पनि सानोतिनो एक दुई करोडको कार होस् दुई तिन करोडको गर्न लगेको श्रीमती होस् होइन त्यो सपना मेरो बहुत कथाले अर्कै मोड लिएको छ अहिलेको समयमा कि जुन घरमा आज पहिला पहिला कुनै समयमा चाहिँ दस दस रुपियाँको लागि झगडा हुन्थ्यो भने आजको दिनमा पैसाको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब डेढ वर्ष भयो घर में झगडा भएको तो नहीं भागते हो कि जब आप अंडे को बाहर से दबाते हो वो टूट जाता है वही अंडा जब अंदर से दब के टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है चूजा चूजा जीवन आपको अपने आप उस अंडे की तरह सोचना है जो कि अंदर के मोटिवेशन से जागना चाहिए ना कि